सोलापुरात डेंग्यूचे रुग्ण वाढले सोलापूर शहर व परिसरात गेल्या पंधरा दिवसापासून डेंग्यू साथीचा फैलाव वाढला आहे यामुळे नागरिकातून चिंता व्यक्त होत आहे पावसाळा सुरू होताच साथीचे आजार वाढतात यंदा डेंग्यूने सोलापूर शहर व परिसरात कहर केला आहे प्रत्येक घरोघरी ताप आणि खोकलेचे रुग्ण आढळून येत आहे यामुळे पालक घाबरले आहेत डेंग्यू बाबत महानगरपालिकेने दाखवलेली उदासीनता संतापजनक आहे याचा प्रादुर्भाव लहान लेकरांना होत आहे यामुळे महापालिकेने याबाबत कठोर उपाययोजना कराव्यात अशी अपेक्षा नागरिकांतून व्यक्त होत आहे वास्तविक सोलापूर शहरात सध्या डेंगू आणि तापाचे रुग्ण वाढत आहे यामुळे प्रत्येक रुग्णालयात गर्दी दिसून येत आहे परिणामी मनपाची स्वच्छता मोहीम राबवण्याची गरज आहे विशेषतः पालकांनी आपल्या लहान लेकरांची काळजी घ्यावी नागरिकांनी देखील डासांची उत्पत्ती होऊ नये म्हणून पाणी उकळून प्यावे हवेमुळे आणि डासामुळे ही साथ पसरत आहे त्यामुळे प्रत्येकाने काळजी घ्यावी असे आवाहन करण्यात आले आहे